اس دین اسلام میں تمام انبیاء کے احترام اور عزت ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے تمام آسمانی دینوں کو گویا کہ یہ حق اور سچ سمجھتا ہے سب کو یہ اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے کسی کا انکار نہیں کرتا نہ دین موسوی کا انکار کرتا ہے نہ دین عیسوی کا انکار کرتا ہے نہ دین ابراہیمی کا انکار کرتا ہے نہ دین یعقوبی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں تمام کے تمام آسمانی دینوں کو یہ تسلیم کرتا ہے اور مومن کہہ دیتا ہے آمن تو بلّہ و ملاقت و کتبی ہی تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی انجیل بھی سچی کتاب تھی گویا کہ صحیف شیش بھی سچے تھے صحیف ابراہیمیہ بھی سچے تھے تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سچی ہیں وہ رسولی تمام رسولوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بھی میرے سر کا تاج ہے عیسیٰ عیسر السلط بھی میری آنکھوں کا سربا ہے یعقوب علیہ السلاۃ والسلام بھی میرے دل کا سرور ہے یوسف السلاۃ السلاۃسلام بھی میرے بدن کا حسن ہے گویا کے سارے جو ہے انبیاء اکرام دین اسلام کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج آنکھوں کا سرور سمجھتے ہیں اور کسی ایک نبی کے انکار کا مطلب یہ ہوا گویا کہ یہ دین اسلام بھی اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے دین اسلام بھی اس کو اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا اگر یہ سچا مسلمان ہے تو سارے کے سارے انبیاء کا احترام کرتا گویا کہ دین اسلام کا کمال یہی ہے کہ اس میں نگیشن نہیں ہے باقی سارے آسمانی دینوں میں نگیشن پایا جاتا ہے یہودیت کسے کہتے ہیں عیسائیت کے انکار کا نام یہودیت ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ یہودی ہیں اور مسئلہ سلاط والسلام کے زمانے میں وہ سچے ہیں لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تکذیب کی تو وہ سچے جو تھے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں جھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں نگیشن ہے وہ وہ جو ہے انجیل کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ اسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اس نگیشن یعنی اس تعصب کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ وہ منفی حیثیت سے وہ گویا کہ جو ہے وہ دین دین حق سے نکل جاتے اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب تک وہ سچے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا انہوں نے قرآن کا انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہی جھوٹے ثابت ہو گئے جو سچے تھے وہ جھوٹے ہو گئے کیونکہ ان کے اندر نگیشن انکار اور تقسیم کی لیکن جب دین اسلام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمد ہی آئے پہلے یہودی تھے پھر عیسائی تھے اب جب محمد ہی آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ آمن تو بلّہ و ملائکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسول ہی ہم ساری آسمانی کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں اور سارے سارے انبیاء اکرام پر ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں سچے نبی ہیں انہوں نے نہ موسا کا انکار کیا نہ عیسیٰ کا انکار کیا نہ یعقوب کا انکار کیا نہ ابراہیم کا انکار کیا سارے نبیوں کو مانا بس یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ سب کو اپنی آگوش میں لے کے چلتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہبو نہ ہوں اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو تم تو یہودیوں سے محبت کرتے ہو تم تو عیسائیوں سے محبت کرتے ہو تو ہبو نہ ہوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو بلا یو ہبو نہ کم لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہودی تم سے محبت نہیں کرتے عیسائی تم سے محبت نہیں کرتے زرتش تم سے محبت نہیں کرتے مجوسی تم سے محبت نہیں کرتے تم تو ان سے محبت کرتے ہو کیا مطلب فرمایا وہ تو میں کلی اس کل کہ تم ساری ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو تم تو بھی حق سمجھتے ہو تم انجیل کو بھی حق سمجھتے ہو سارے آسمانی دینوں کو حق سمجھتے ہو تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن بلاب نقم یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے اور تمہارے نبی کی تقسیب کرتے قرآن نے اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ گویا کہ دین جتنے دین دین سماوی آئے ہیں جتنے دین سماوی آئے ہیں وہ سب کے اندر عبادات دو ہی طرح کی ہیں ایک مال کی عبادتیں ہیں اور دوسرے اعمال کی عبادتیں ہیں چاچے دین اسلام جیسے میں بتایا کہ یہ سارے دینوں کا مجموع اور خلاصہ ہے نچوڑ ہے دین اسلام کے انکار کا مطلب سارے آسمانی دینوں کا انکار آج اگر کوئی دین اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے گویا کہ یہودیت کا انکار کر رہا ہے سب سے پہلے عیسائیت کا انکار کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ مومن مسلمان سارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور مصدق تصدیق کرنے والے کی جب آپ تقسیب کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے اصل کی تقسیب کر رہے ہیں دین اسلام تو موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے اگر آپ دین اسلام کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ انکار موسیٰ کا کر رہے ہیں یہ تو تورات کو سچ مانتا ہے لیکن آپ اگر جو اسلام کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے تورات کا انکار کر دیا کیونکہ قرآن تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو سچ سمجھتا ہے حق سمجھتا ہے تو معلوم ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے سارے کے سارے آسوانی عبادتوں کا مجموعہ ہے چنانچہ دین اسلام کی عبادتیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دو ہی طرح کی ہیں یا مالی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں بدنی عبادتوں کا مطلب ہے کہ اعمال اعمال کی عبادتیں کیونکہ بدن سے عمل ہی کو تو ظاہر کیا جاتا ہے چنانچہ نماز ہے نماز بدنی عبادت ہے اور یہ نماز عظمتاً تعظیمن پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بدنی عبادت اور روزہ روزہ خوفن رکھا جاتا ہے اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے خوفن رکھا جاتا ہے اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے نماز بھی بدنی عبادت روزہ بھی بدنی عبادت پھر زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے انسان اپنا کمایا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے بھی دیتا ہے اور یہ تبرن احسانن یہ عبادت احسان کی جاتی ہے پہلی نماز تعظیمن کی جاتی ہے روزہ خوفن رکھا جاتا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ احسانن دی جاتی ہے تبرن آپ احسان کر رہے ہیں غریب کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے رقم دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے ایک احسان ظاہر ہو رہا ہے اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتے اور حج کی عبادت کرتے تو یہ تقریباً یہ تقریباً اور تشریفاً عبادت کرتے ہیں کہ اس مکان بیت اللہ کو اللہ تبارک وطا جو شرافت و عظمت عطا کر رکھی ہے جو تقریم عطا کر رکھی ہے اس تقریم کا حق ادا کرنے کے لیے آپ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک لبیک ان الحمدہ و نیمت شریک اللہ تو یہ کہتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول کر کے آپ کے لیے جنرل کا فیصلہ کر دیتے ہیں